Politikercheck. Transparenz schafft Vertrauen. Politikercheck stellt den Dialog zwischen Bürgerinnen und Politikerinnen an den Mittelpunkt. Bürgerinnen frohen, und Politikerinnen entfren. Für konstruktiven Dialog ob Ahnheit. Auf politikercheck.lu könnt ihr als Bürgerinnen eure Politiker ganz einfach öffentlich frohe stellen. Surft zu politikercheck.lu und wählt Politiker aus, denen da will froh stellen. Zum Beispiel die Lucien Lux, Deputierten aus der Chambre. An der Showgestalte frohen an Antworten fand er de frohe Formular. Fall der Informationen aus, die finder ihr Thema von der Froh, er schreibt der Message. Er Informationen gehen natürlich vertraulich behandelt, a von uns nicht mehr benutzt, für bei eventuelle Regfroen, man Dirch kënner Kontakt zertriden. Veröffentlicht getüst ihren um an ihr froh. Falte kurz des Spamschutz aus, an erklärt Dich beredet froh zu veröffentlichen, er schon as froh Gestalt. Seht ihr nicht Frohestellerin, aber trotzdem an enger froh besonnech interesseiert, könnt ihr euch automatisch beim Antreffen von einer Antwort benorichtchte los. Er froget von uns veröffentlicht an hun Politiker weitergelegt. Altfrohe vu Politiker sind öffentlich fir Albiergerinnen zu lesen. Einfach das Profil vum Politiker ausfielen. An der Antworte vun Politiker stehen direkt direkte natte Frohen. Fand ihr eine Antwort besonders interessant, könnt ihr sie rekommandieren und so zukünftig Visiteuren darauf aufmerksam machen. Auf politikercheck.lu könnt ihr mit über 80 Politiker Kontakt kommen. Nieef der Ministerin und den Deputierten aus der Chamber könnt ihr erfroe noch den Deputierten aus dem Europaparlament stellen. Für Firovale biete mir auch die Möglichkeit, Kandidatinnen von allen Parteien zu kontaktieren. An eurer Gemengekonseiller könnt ihr in Zukunft über Politikercheck befrohen. Das Funktion kennt man unseren Relaunch an 2013. Politikercheck steht für einen öffentlichen Dialog ob Arnhecht. Und virtuell wie wieler Memoir den direkten Kontakt mit den Politikern, thematisch und kritisch Diskussionen, die der fir Allbiergerinnen transparent no ze lese sinn. Durch unseren Moderationskodex garantieren wir den konstruktiven Dialog für alle Bedeeleter. Feier Funktionune vu Politikercheck erlauben dir, noch mehr Informationen zur parlamentarischen Arbeit zu kreen. Wir enregistrieren wichtige Aufstimmungen aus der Chamber und dem EU-Parlament. Aweise wären deputiert, fir oder Gengang Propos gestimmt hun. De könnt Ofstimmungsverhale von ihrer Politiker auch direkt op Politikercheck kommentieren. An unserem Archiv fand ihr Froen an Antworten von 460 Kandidaten zur Chamber san EU-Wahl 2009. Könnt ihr mal gucken, was uns Deputéier Demo zo gern vertun. Dabei helfen uns Theme filtren. Will Thema aus, wat Dir am meisten interessiert, all der Antworten von den Politikerinnen. All das Funktionen ermöglichen méiglechënnet Dich an öffentlichen Diskurs Diskur op mit ihrer Politiker zu kommen. Bei froner Kommentaren steht Politiker Check team ich ger zur Verfügung. Gute Lolandcht auf politikercheck.lu erstell dir frohen und informéier Dich über der Repräsentan. A wenn du uns wild unterstützen, gibt Supporter oder Supporterin, weil Transparenz schafft Vertrauen.